उमेर गापु हरेक मिसा मिजयता जा जातीय राष्ट्रियता व धर्म आधारे छुए पङ्ग मोयक इपा यागु व परिवार बसियागु अधिकार दु इपा इपा लिपाया वैवाहिक जीवन व पारपाचुके यागु सवालेन मिसा मिजयाके समान अधिकार दै पि मिसा व मिजया स्वतन्त्र व पूर्ण मन्जुरी जुसा हे जक इपाजु छेतैगु समाज या स्वाभाविक सामूहिक व आधारभूत मङ्का इकाइ ख ठोयाता समाज हो राज्य पाखेन सुरक्षित या दैगु अधिकार दै धारा सोह्र